这边到底多少钱？我查的时候它写一百块啊，很便宜耶，超多景点后才一百块。这边写五百块。哎呀，嘿 <laughs> 超会拍行程的吧，哈哈哈哈。我们的创意料理，它好像已经没有了。不是一百块吗？我看我查的时候它写一百块。啊，那是停车一百块。超好拍的，根本就是片场。这边超多人在拍婚纱的。 到哪边都要旋转啊！哦，中午那边真的唯一美中不足的地方，就是他没有用餐。 可是就老板，会帮你教别人当家，我们做有时间班的。那店子很高哎，你看我第一次看到那个。我要去这边。这样子，我们套餐我能会为了多接多接一个月。好像有两百五十左右。 真实的弯道，哎，真的很陡哎，难怪他要再再三的提醒说路真的很小很陡。超级秘境的秘境模式，刚刚有一只青蛙就这样跳了。天哪！竟然在秘里，青蛙跳。OK 有了有了有了有了有了。谢谢。鞋子，你怕耳朵里面好像要把它停在你？真的吗？ 太晚了， <laughs> 我么每次要起这么晚？哪有？啊？哪有？哎，你看那边鸟？哦，这里好多蛾，好吵啊！可怕，我怕为什么每次都要睡这么晚？ 我吃了他的早。从昨晚到今天早上，都在做这些东西。 快走过来好不好？我怕你雨，如果停在我身上，我怕我没有穿外套。啊，它停在你身上？刚才已经停在你身上两次了，我赶快，赶快，快，快，快，快，快！你看到蝴你看，那个蝴蝶，里的蝴蝶的好大哦！哇，纯白色的建筑，这是我们今天晚上住的，不是，是昨天晚上住的民宿。 早上起来真的超舒服的，虽然我很怕虫，但是这个声音，这个声响真的很很疗愈。姐， <laughs> 那就在家里面放音响就好了，根本就不敢进来。没有，我敢进我我会喜，我会喜欢绿色，只是因为有这样的绿色的地方，就会有很多种的虫。哇！好 <laughs> 的，我我我我这样远看，我会觉得。 它蛮漂亮的，但是近看我就很害怕。这它它蓝色的，你有看到吗？对啊，还蛮特别的。 <laughs> 它它为什么都不怕人？因为这里是它的地盘了，这边的蜻蜓比人还要多。昨天老板说这边的鹅的种类非常的多，还有就是教授专门来这边做研究。他说他说因为我怕鹅， <laughs> 他就跟我说有。 这么大的，这么大的鹅，我说天哪，这么大的！他说，可是他住这边这么多年，他只看过五次，对不对？七次，七次，那还蛮多次。怎这么烦我们住的叫三月。 第一次住那个山林小屋啊，可是我第一次住到那个小木屋是这么香的，它全部都是木头，这个啊，这是灯哦，你看，很有设计感哎，但是很有原味，木头的原味。但我觉得这个我很喜欢这个哎，好想把它搬回家哦。猫头鹰很可爱，这间民宿到处都充满了猫头鹰。还有我喜欢这个，白 <laughs> 衣服放这边很好哎，帅美酷啊， <laughs> 泡澡啊，这边超舒服的，这边泡可以不用看到外面。早上起来的时候就把这个用起来啊，就觉得哇，超棒的。你看，而且还可以看到对面的木头，哎，不是啊，对面的那个小木屋。然后我今天早上换衣服的时候，我就想说，反正这边是深山，所以我就这样子明亮的在那边换衣服，有一种奇怪的感觉。但是想说对面都没有人，所以应该没关系。 对，很解放的感觉。这里是我们窗户看出去的景象。那 <laughs> 太穷了吧你！不要因为在野外，你就以为不会有人发现。解放。我们要开始下山喽。我们昨天就是很险峻的上来的。对。 在他的合约里面就有提到说，如果没有办法接受这么陡峭并且狭窄的路的话，请不要上来。我们昨天就是哦，摸黑档来的。哦哦，啊啊！就是对啊，对，就是昨天的这一条。你看这个，昨天很暗啊，然后就想说，这个是不是一条路啊？ 可是觉得很奇怪，这个树也太茂密了吧？听说真的在这种地方秘境成这样。